oh, dit wil je oh, oh, dit, oh, dit hier word je gek van, man. <laughs> oh, dan komt die helikopter, oh, daar had Henk het over. <laughs> oh ja, oh, dat heb ik van Henk gehoord. <laughs> Oh, je wat ontzettend gezellig. Oh, wat leuk. Kijk, ik bij hem onder de tafel. Oh, in ieder geweldig. Ja. Oh, die end, och.